大家好，我是毛素汐。二零二零年呢，看起来是特别不平凡的一年。我们经常会阅读到这些新闻，比如说地球磁极大幅度移动、深秀四要发生超新星爆炸，以及地震频发等等。所以今天呢，要从另外一个视角给大家分析发生这些现象背后的原因，以及它们对人类的未来有哪些影响。同时呢，我还要解读一下人类大撤离的预言。 还有这一切跟十四万四千名星际种子有哪些关系？地球呢是太阳系的一部分，太阳系又是银河系的一部分，而银河系又是我们所在宇宙的一部分。所以呢，我先要讲大的背景。这就像你要去了解一个人，就要了解这个人的家庭、这个人的成长环境、这个人的工作，还有他所在的社会环境等等，这些道理是一样的。 首先呢，太阳的质点，也就是夏质点和冬质点，会在1975年到2021年之间与银河赤道发生准确的合相。这种合相会触发地球与银河系能量之间的校准，这个校准就会触发地球磁极的移动以及地震，还有太阳黑子的活跃度降低等等现象。同时呢，要在这里跟大家分享另外一个知识点。 那就是在物质层面发生的事情，都是从较高维度的能量层面沉降显化出来的，而显化到物质层面这个过程还会有很多年的时间，所以大家先不要担心，这些都是为人类美好的未来所做的铺垫性工作。所以现在发生的呢，是地球要开始它的进化周期了，这并不是地球历史上第一次要发生极移，以前也发生过类似的事情，比如。 在一万三千年之前，发生过哥德堡地磁大反转，同期发生的还有更新世末期的物种大灭绝，以及亚特兰蒂斯时代的大洪水爆发等等。还在七万五千年之前，地球的赤道还是图中的那条红线，它贯穿了非洲和南美洲，很多金字塔和神殿都是沿着旧的赤道建立起来的，那里都有历史遗留的证据。极发生之后。 也就有了我们现在的赤道，就是图中黑线所描述的。幸运的是，我们现在所面临的会是一次比较温和的校准。此外，还有更多在发生着，比如说猎户座的主要恒星之一，参宿四正在显示出可能出现的超新星的早期迹象。其实，这些都象征着宇宙能量即将到来，地球要触发地球的转变。所以，将来还会发生哪些呢？ 地球发生极移，是因为太阳届时会因为宇宙中央太阳和银河中央太阳的校准活动，而变成一颗微型的超新星。同时呢，能量爆发的太阳会释放出一股巨大的能量波，这股能量波会造成地壳的错位，也会造成地球的自转轴移位，然后触发高度约达一点六公里的超级大海啸。不知道你还记不记得，二零零四年。 伊度洋发生的大海啸，高度是三十米。这个高达一点六公里的超级大海啸将会有效地净化需要清理的地表世界。也就是在那个时候，人类会在正面外星种族的帮助下撤离到安全的地区。这些也是大预言中所提到的人类大撤离的行动。我刚刚提到了，人类要跟正面的外星种族恢复联系，才能获得他们的直接帮助。 那么我们怎么做才能去跟他们恢复这种联系呢？这里就要提到另外一个名词了，叫做事件。我们现在所做的都是为事件做准备，而事件是这一切的触发点。事件是什么呢？现在世界各地正准备展开一场全世界同步的新社会转变计划，我们称之为事件。人类会经过一个短暂的过渡期。 准备迎接和谐友爱的新社会。事件后，每个人都会得到一笔可观的生活费，所有人都会得到一个公平公正的新的开端。个人所欠下的债务将会被有条件的免除，每个人都可以享受健康保险、完善的医疗照顾以及健全的教育体系。工作时间也会缩短为每天三到五个小时。 而这仅仅是其中的一小部分。事件的发生，也就象征着水瓶座时代的开端。那什么又是水瓶座时代呢？简单来说，水瓶座时代就是一个新的宇宙周期的开始。在这个新的宇宙周期当中，人人生而平等、自由、健康、富足、美好而又快乐。届时再也不会有战争、疾病、痛苦等等这些负面的人事物。 如果你想了解有关水瓶座时代的更多信息，我在这里推荐给大家一本书，书的名字叫做《新亚特兰蒂斯》。新亚特兰蒂斯计划呢，是一个已经执行了上千年之久的计划。圣哲曼是其中一名参与这项计划的主要成员。他在转世为弗朗西斯·培根的时候，写了一部有关这个计划的小说。这个小说的名字就叫做《新亚特兰蒂斯》。新亚特兰蒂斯中。 描述了一个乌托邦般的社会，但是你要知道，我们才是触发这一切美好开端的关键所在。所以这里我就不得不提到十四万四千名星际种子了。他们是谁？为什么他们会如此重要？他们来自宇宙的各个角落，在这个特殊时期协助并带领地球完成转变过程。大部分的十四万四千名光之工作者现在在这里。 并在他们的神圣目的和地球使命的觉醒过程当中，他们是从高等进化的星球转世而来到地球的。这十四万四千名星际种子的有些人还处在觉醒过程当中，他们从漫长的冬眠中缓慢的醒过来，他们逐渐意识到，他们来到这里是要帮助地球度过这次非常重要的大转变。这十四万四千名星际种子的细胞记忆被设计。 被安排好，要在特定的时间触发，从而唤醒他们的身份、任务以及他们的使命。在这地球历史上最关键的时刻，这些人，也就是正在观看视频的你们，为了让这一切美好的事物发生，我们需要把来自地球之外的高频率的能量锚定下来，因为只有你们可以做到，而你们频率的提升。 也会自发地带动地球频率的提升，从而让这一切转变平稳的过渡。最后想说，不要让地球转变的信息触发你的恐慌。这个过程就像是孕妇在生产一样，在生产的过程当中，难免会有一段短暂的痛苦，可是之后将会迎来美好、快乐，还有纯真。因此。 新的地球将会在这里分娩。我们这些新兴人类，在地球巨大的蜕变背景之下，我们的意识也将会提升到更高的维度。这件事情的重要性是无法用语言来准确描述的。所以现在，留待你们每个人向自己的神性保持敞开，走向不断冲刷着你的广阔无垠的大爱海洋，找到最适合你的位置，然后去执行你的使命吧。